Ei, amigos bobalhões, escutem bem. Encontrei os rastros do Mancha, mas eles levam para vários portos. Nossa, o Mancha anda pra caramba. Prestem atenção. Procurem por ele nos mundos que visitarem. Vocês são os únicos que podem trazer ele de volta. Não se preocupe, Plankton. A gente só vai sossegar quando ele voltar pra casa. Ótimo! Agora sumam da minha frente! Ah, minha nossa, isso! Uma geleia tão pura e natural. Quanto poder bruto! Para criar sua próxima fantasia. Pode até achar ela familiar, mas não deixe que as aparências enganem. Quando entrar no próximo portal... Ah! Uh, minha roupa de karatê meu traje mais estiloso. Andar a cavalo marinho vai ser bem mais rápido. E bem galopante. Pra você, é claro. essa geleia parece com algo que o Lula Molusco faria, não acha? Sim, acho que ele chama de... Eh, como é mesmo? Arte. Acho que eu vou chamar de... Samanta. Um pouquinho faz bem. daria conta de um dragão. Se eu quisesse, é claro. Nos livros tudo. desse tamanho é quase uma maratona. Acha que a Sandy veio por aqui? Ela não me parece o tipo de esquilo que quer ser famoso, mas vai saber. Ainda bem que passei uma dose extra de brilho esponjal hoje. admitir, achei que mandariam alguém maior no papel. Mas pra mim, todos são pequenos. ah, <laughs> desculpe, eu tô falando demais. <laughs> É meu primeiro dia e eu tô muito nervosa. A filmagem começa em 1 minuto e 58 segundos. Ah, não, 57. Ah, enfim. <laughs> Só vai logo. Falando estatisticamente, assistente de diretor só duram 0,87 dias antes de flopar. Preciso me sair melhor. Rápido, rápido! Por aqui! Ele não tem paciência, ou empatia, ou qualquer... Não acredito que isso é o protagonista! Tirar uma foto desse fracasso total! Uau! Ele fotos nossas. A gente tá oh, Eu tô bonito assim? Não quero parecer inflado demais. <laughs> área inchada. Essa é uma área fotos. restrita. Nada de fotografias por aqui. daqui! Vai pra saída! Hã? Ela deve ter... Sortuda! essa geleia é das grandes. É só manter na jaula que vai ficar tudo bem. игру, Дэм? um jeito de abrir essa porta. Olha, parece um botão. Está na jaula, do lado daquele cara. Não, perto daquele cara grande com um olhar malvado e que não para de encarar. Ótimo. Hum. um cenário, Patrick. Uh, então cadê a mesa do buffet? Tô faminto! Completamente atrasado. Agora vá para sua marca. O diretor é o Lula Molusco? Ele tem visão, Bob Esponja. şapır şapır faço, sabia? Mas é tudo parte do trabalho. Nossa, que dedicação! Aposto que os fãs não devem deixar você em paz. É... fãs... Ai! E aí, alguém quer me... Ai! E aí, alguém quer me explodir? Me jogar de uma janela? Me chutar... mexilhões de ator aqueles da agência me mandaram. Prometi entregar uma obra-prima, e é isso que eu recebo em troca. Eu quero um herói, e não um marshmallow amarelo. Você encolheu por ficar tempo demais no banho quente? <laughs> Olá, senhor diretor. Sou o Bob Esponja. A filmagem começa em 9, a 8, seja ah, muito em breve. Será que aqueles ouriços do elenco não entendem que eu estou deixando eles fazerem parte do que será a maior sensação cinematográfica dos Sete Mares? Não se preocupe. Ainda tenho o talento para transformar você em uma bela arma de destruição. Oh, incrível! Nessa cena, você vai ter que passar por uma gangue que tomou as ruas da cidade. E não saia do enquadramento. E... Ação! E... e... Oh, incrível! Nessa cena, você vai ter... E... Eh, ação! cena. Você cena. Você vai ter... E... Ação! Um pouquinho faz bem. magia indestrutível. Cassandra! O portal sempre vai te levar para o local correto. Não resista ao geleia verso. Em vez disso, pegue, guarde e traga para mim. Além disso, uma geleinha me contou que você fez um trabalho comercial? Não acha que sua calça quadrada quer voltar aos holofotes? Tem razão! Se isso for para salvar a Sandy e o mundo, então vou atuar dando o meu melhor. Obrigado, Cassandra. Temos sorte da Cassandra estar nos ajudando. Que moça generosa. Uh, ai, geleia. Uh, ai, geleia. crazy. Thank you. capturar Fracote, teria ouvido meu agente e dirigido Corra que o Fracote... Esse é um filme de karatê! Um a cavalo marinho dado não se olha os dentes. Um chute de karatê. Dá um chute de karatê nele! para provar que você é um grande herói do karatê pelo agora. Que tal a gente... Ia! Chega com tudo. A pizza de cascudo é, é pizza pra você e eu. pernas estão mais esponjosas do que o normal. Espero que a Cassandra esteja certa e que tudo isso vai nos levar até a sete. felinos parecem velozes e famintos. Temos isso em comum. Tirou a parte de ser veloz. Acho que vamos precisar disso para passar por eles. Ah, não. Esses caras de novo, não. Dê um chute de karatê e expulse eles daqui. Peleia! dentro. Já estou me sentindo melhor. Pedido pronto! Ei, é esponjinha amarelinha! Tem burrice! Cat que alguém se livrou dos fotógrafos. <laughs> É isso. Um rei do karatê deve ter reflexos afiados. Sinto que minha inspiração está prestes a vir. Consegui achar o buffet! Esses um, voluntários na caixa vão ajudar a testar seus reflexos. Se alguém tentar escapar, Pode bater. Não vai machucar? Isso é impossível por lei. O contrato informa que eles não podem ser machucados. Acho que faz sentido. Espera, o Patrick não assinou o contrato. O quê? Ah, tá bom. Não acerte quando ele aparecer. Isso vai ajudar a testar a sua... Um, concentração. Agora vai lá. E... Ação! Vou ter que chutar a equipe. Oh, não quero machucar. Ih, nada! Eles adoram! Hum, tá legal. Produzir filmes é um processo estranho. meu amigo. fazer o quê? Esconder nozes no inverno? Se toca, Bob Esponja! Você se importa mesmo? Aia! Uh, mais geleia! Me ajuda! Eu não tô ferido! Só entediado! Eu não acredito que me salvou! Sério! Olha só pra você! você ser minha melhor amigo. se me tirar dos escombros. Muito obrigado. Pode me dar o seu autógrafo? me salvou! Sério! Olha só pra você! Muito obrigado! Pode me dar seu autógrafo? Profi Grudento! Obrigado, Obrigado. Mas fica pra depois, tá? Obrigado por ter me salvado. Vamos repetir isso outro dia, tá? Você é mesmo meu melhor amigo. Apito Tricas Gudu! É, é, pizza é pra você e eu. seu talento, seu desempenho foi tolerável. Agora vá andando e faça... Resultem! A pizza de cascando é a é pizza pra você e e entrar no personagem. Não esqueça que veio aqui... É. Sim, é... Se quer convencer meu público de que é o... Oh, tanto faz. Entre no barco vermelho e persiga-se... Mas eu não... Então... bem pronto! longe disso. Extras legais! Assento confortável e pedais antiderrapantes. Até tem ventilação natural. Hoje é dia de pedalar, bebê! Esqueci de avisar. O perigo aqui é real e a falta de segurança é pra. Mania Pedido pronto! fast day. Parece que temos que bater neles em uma ordem específica. Dê um chute de karatê nos cocos! Toma a minha sola! passos de um peixe gato. Não, obrigado! Um cidadão em perigo! O Karatê Esponja está indo! Espero que eu vou usar a novo na próxima vez que a gente vir lá com os caras do Xerém. Pedido pronto. Acabou a irritação. Achei que esse filme ia ser um desastre, mas... Nós, atores, levamos nosso trabalho a sério. E a escolha dele pro vilão? Ah, esse jardim é tão relaxante. Olha só, seu queijo falante. Você não está sendo pago para bater papo por aí. Se... Não! E... Ação! Pedido pronto! Você é mesmo meu melhor amigo. Obrigado. Toma a minha sola! Um pouquinho faz bem. estamos chegando no dojo! E como sempre dizem, mantenha os amigos por perto e os dojos perto ainda. <laughs> Não entendi. Pedido pronto. Você é mesmo meu melhor amigo. A pizza Tricas Gudu é a é pizza pra você e eu. professor de karatê dessa geleia é muito bom. Obrigado. Sente! Oh, olha, é a Sente! Ora, se não é a esponja que chamam de Bob e o parceiro balão super inflado Patrick entrando pela minha porta! Na verdade, viemos pelo telhado! esponja. A explosão detonou seus miolos. Que loucura! Tudo bem? Que bom que a sede e a casa estranha dela estão de volta. Mas também quero minha casa. Eu sei, amigo.